hoy para mí. Bueno, hola, somos los Lola. Eh, queremos verte el próximo día 3 de diciembre en Infecar a partir de las 8 de la tarde. Va a ser un gran concierto de rock and roll, no te lo puedes, perder, imposible. No habrá, no habrá ningún tipo de problema para poder llegar al sitio. Va a ser todo magnífico, fantástico, no se lo pueden perder. No pueden haber nunca más incapacidades. Por favor, no falte. Ven, ven. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Ya lo ves,